ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆ እና ለመስራትም ቀላል የሆነ የችክን ከሰዲ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ የቂጣውን ሊጥ አዘጋጃለሁ። ሶስት ኩባያ ዱቄት ነፍቼ ወደ ማቦካበት እቃ ውስጥ አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገብቼ በቀዝቃዛ ውሃ አቦካዋለሁ። ሊጡ እጄ ላይ በጣም ስለተጣበቀ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ዘይት እጄ ላይ አደርግና እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። ለሊጡ ማብኪያ አንድ ኩባያ ቀዝቃዛ ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን አኩቼ ጨርሻለሁ። ወደ ጎን እሱን አስቀምጥና የዶሮ ስጋውን እጠብሳለሁ። ለዶሮ ስጋው መጥበሻ ያዘጋጀሁት 570 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ልጭና ደቀቅ አድርጌ ከትፌ ያዘጋጃቸዋለሁ የዶሮንም ስጋ አነሳ ነሳ አድርጌ ከተፍ ያዘጋጃቸዋለሁ ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻ ጥጄ መጥበሻውን አሞቀዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት አደርጋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀኋቸውን ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና አቁላላቸዋለሁ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ እየተቁላሉልን እያለ የዶሮውን ስጋ ደግሞ አስገብተን አብረን ጥብስ አድርገን እያቁላላን እናበስለዋለን ቅመም አስገባለሁ። ቅመሙን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን የቅመም አይነት አስገብታችሁ ስሩት። እኔ አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ሌመን ፔፐር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ኦርጋኖ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የመጥበሻ ቅጠል፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የድንብላል ቅጠልና አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ ያስገባለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልባ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አብሬ ጥብስ አድርጌ አበስላችኋለሁ። የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን ቃሪያዎቹን አስገባና ከእሳት አውጠዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለቂጣ ያዘጋጀውት ሊጥም ይሄን ይመስላል። ኩፍ እንደማለት ነገር ብሏል። በጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፍ ያዘጋጀቻለሁ ሊጡን ጠረጴዛ ላይ አድርጌና ቆራርጬ አድቦል ብያዘጋጃቸዋለሁ አዘጋጃቸዋለሁ። ካድቦለቦልኩት ሊጥ አንዱን ዳምጬ ሳህን ላይ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ሳህን ላይ ከማድረጋችን በፊት ግን ሊጡ ከሳህኑ ጋር እንዳይጣበቅ በዘይት ነገር ሳህኑን እንቀባዋለን። እኔ ስፕሬይ ዘይት ነው ያደረኩበት። ዘይትን ማድረግ እንችላለን። ሊጡን ሳህኑ ላይ አደርግና አስተካክለዋለሁ። ሊጡ ላይ ካዘጋጀሁት የዶሮ ጥብስ የተወሰነ አደርጋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ከላይ ትንሽ ቺዝ አደርጋለሁ። የተጠቀምኩት ቺዝ ሜክሲካን ቺዝ ነው። ቺዙን እናንተ የመረጣችሁትን ወይም ያላችሁን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ካለ ቺዝም ብትሰሩት በጣም ቆንጆ ነው፣ ችግር የለውም፣ አሪፍ ነው የሚሆነው። ከላይ ለመሸፈኛ ሌላ ሊጥ ክብ አድርጌ ዳምጬ ከላይ አደርግና ዙሪያውን ከስረኛው ሊጥ ጋር በእጄ ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረግኩ አጣብቃቸዋለሁ። ሊጡን ዙሪያውን በደንብ ሸፍኛ አጣብቀዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። መጥበሻ ጥጄ መጥበሻው ግሎልኛል። አንዴ ሻይ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ። የኮኮናት ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ዘይቱን ዙሪያውን አዳርሰዋለሁ። እዚህ ጋር በዘይቱ ፋንታ በቅቤ በገበታ ቀቤ ማብሰልም ትችላላችሁ። ቂጣው ድርቅ ብሎ ጥብስ እንዲል እያገላበጥን ጥብስ አድርገን እናበስለዋለን። ሳብስል እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌን ያበሰልኩት። ከውስጥም በደንብ እሳት ደርሶት እንዲበስል ቀስ አድርጌን ያበሰልኩት። ሁለተኛውንም ተመሳሳይ አድርጌ አዘጋጀቸዋለሁ። ሁለተኛው ላይ ግን ትንሽ እንዲያቃጥል ስለፈለኩ የተሸከሸከ በርበሬ አድርጌበታለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልቧ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ እና ቀላል የቁርስ አሰራር ነው። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም የሚሆን ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልቦ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሆኑ ቻው